Pojawił się nowy kwadrat, numer 19, w nowym kolorze i już bez gimnazjalistów w nazwie. W tym filmie pokażemy dwa zadania zawarte w artykule Dorysujmy środek odcinka. Zacznijmy od tego, że w przypadku zadań geometrycznych czasami nie widać na pierwszy rzut oka tego, co wynika z warunków zadania. Jednym ze sposobów, żeby zauważyć tajemnicę rozważanej konfiguracji jest dorysowanie punktu. Samo dorysowanie punktu oczywiście nie rozwiąże żadnego zadania, ale czasem pewne zależności są wtedy lepiej widoczne i otwiera nam to drogę do rozwiązania. W dzisiejszych zadaniach będziemy dorysowywać środek odcinka. Gdy w treści zadania zaznaczone są już środki pewnych odcinków, to dorysowanie środków innych odcinków może wiele pomóc. Możemy wtedy wykorzystać następujący fakt, zwany twierdzeniem o linii środkowej w trójkącie. Twierdzenie to brzmi następująco trójkącie ABC, ABC, punkty K i L są środkami boków odpowiednio BC i AC. Wówczas odcinek KL jest równoległy do boku AB i ma dwa razy mniejszą długość od odcinka AB. Nie będziemy teraz szczegółowo dowodzić tego twierdzenia. Dowód możecie znaleźć w książce Waldemara Pompe Wokół obrotów przewodnik po geometrii elementarnej wydanej przez wydawnictwo szkolne Omega. Poszukajcie w niej twierdzenia 4.5. Przyjrzyjmy się teraz, jak może nam to pomóc w zadaniach. Zadanie pierwsze z kwadratu numer 19 pominiemy, bo jest szczególnym przypadkiem zadania drugiego. Zróbmy od razu zadanie drugie. Dany jest czworokąt wypukły ABCD a, B, C i D, punkty M i N są odpowiednio środkami boków BC i AD. Udowodnij, że suma długości odcinków AB i CD jest większa lub równa od podwojonej długości odcinka MN. Wykaż ponadto, że równość w tej nierówności zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy proste AB i CD są równoległe. Nierówność, którą należy udowodnić, można zapisać tak. 1 druga AB dodać 1 druga CD jest większe lub równe MN. Po lewej stronie mamy sumę dwóch odcinków o długościach 1 druga AB i 1 druga CD, a po prawej długość odcinka MN. Spróbujmy zatem dostrzec na rysunku trójkąt o bokach 1 druga AB, 1 druga CD i MN. Gdyby się to udało, to tezę zadania uzyskamy szybko, korzystając z nierówności trójkąta. Zaznaczmy środek przekątnej AC, oznaczmy go przez P i spójrzmy na trójkąt ABC. Jeżeli przyjrzymy się jeszcze raz twierdzeniu o linii środkowej w trójkącie ABC, to rysując odcinek PM widać wyraźnie, że możemy zapisać PM równa się 1 druga AB. Ponadto proste PM i AB są równoległe. Spójrzmy teraz na trójkąt CDA. Jeżeli zmienimy perspektywę patrzenia, to widać, że na podstawie tego samego twierdzenia, tym razem zastosowanego do trójkąta CDA, że PN równa się 1 druga CD, jak również to, że proste PN i CD są równoległe. Wróćmy do podstawowej perspektywy, Otrzymaliśmy w ten sposób trójkąt MNP, może być zdegenerowany do odcinka, którego boki mają długości 1 druga AB, 1 druga CD i MN. Wobec tego 1 druga AB plus 1 druga CD równa się PN plus PM, co na mocy nierówności trójkąta jest większe lub równe od MN. Równość natomiast, czyli 1 druga AB dodać 1 druga CD równa się MN zachodzi dokładnie wtedy, gdy punkt P leży na odcinku MN, czyli gdy proste PM i PN są równoległe. Narysujmy czworokąt jeszcze raz, tak żeby punkt P leżał na odcinku MN, czyli punkt N będzie współliniowy z M i P. Stwierdzenia o linii środkowej w trójkącie wiemy, że proste PM i AB są równoległe, oraz że proste Pn i Cd są równoległe. Równoległość prostych Pm i Pn jest więc równoważna równoległości prostych AB i CD i tym samym rozwiązanie jest zakończone. Kolejne zadanie to zadanie trzecie. Jest to zadanie z zawodów drugiego stopnia dziewiątej olimpiady. W trójkącie ABC narysujmy trójkąt ABC. Punkt D jest środkiem boku AB. Tu leży punkt D, a punkt E jest środkiem odcinka CD. Odcinek CD i jego środek punkt E. Wykaż, że jeżeli miara kąta CAE równa jest mierze kąta BCD, to AC równa się CD. Znajdźmy najpierw kąty i odcinki, o których mowa. Kąt CAE Brakuje nam do kompletu jego ramienia AE, kąt BCD i odcinki AC i CD. Z dwóch interesujących nas odcinków AC i CD, jeden ma już swój środek. Punkt E jest środkiem odcinka CD. Dorysujmy zatem punkt będący środkiem drugiego odcinka. Niech F będzie środkiem boku AC. Na mocy twierdzenia o linii środkowej w trójkącie ABC proste BC i DF są równoległe. Więc miara kąta BCD równa jest mierze kąta CDF. Łącząc tę zależność z daną w treści zadania równością miar kątów, uzyskujemy miara kąta CAE równa jest mierze kąta CDF. Ponieważ punkty E i F leżą po tej samej stronie prostej AD, więc z ostatniej równości wynika, że na czworokącie ADEF można opisać okrąg. Wobec tego miara kąta ADE plus miara kąta AFE równa się 180 stopni. Z kolei stwierdzenia o linii środkowej dla trójkąta ADC wnioskujemy, że proste AD i EF są równoległe wobec czego miara kąta DAF plus miara kąta AFE równa się 180 stopni. Odejmując stronami ostatnie dwie równości, otrzymujemy miara kąta ADE równa się miara kąta DAF. Stąd wniosek, że trójkąt ACD jest równoramienny, czyli AC równa się CD i to kończy dowód.